Seperti inilah kondisi sungai di Balebo, Kecamatan Masamba pasca diterjang banjir bandang. Derasnya arus air sungai tersebut membuat jembatan Balebo terputus. Banjir bandang bercampur kayu pegunungan disertai lumpur memutuskan jembatan yang merupakan akses menuju desa Maiti. Aliran air juga membawa lumpur dan menyeret batang pohon yang cukup besar sehingga merusak rumah-rumah warga yang dilewatinya. Tak hanya itu, terjangan banjir bandang juga membuat sungai ini meluas. Nampak dari jauh, rumah semut yang merupakan objek wisata di desa ini rusak parah akibat banjir bandang. Sementara objek wisata yang ada di bawahnya tersapu bersih oleh banjir bandang yang terjadi Senin malam. Para relawan terus menyalurkan bantuan ke desa Maipi yang terisolir dan menyeberangi sungai menggunakan motor trail.